Liebe Luzernerinnen und Luzerner, Sie haben sicher alle mitbekommen, der Coronavirus äh, Covid-19 hat auch vor dem Parlament äh, keinen Halt gemacht. Er hat uns gezwungen, den Betrieb nach zwei Wochen Session einzustellen und der Entscheid, der ist richtig, denn der Entscheid ist auch nötig. Wir können das Virus nur in den Griff bekommen, wenn jeder und jede seine Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum reduzieren. Und das gilt selbstverständlich auch für uns Volksvertreter. Natürlich ist es bedauerlich, dass wir die Session nicht termingemäss haben können zu Ende führen Wir hätten noch einige Geschäfte müssen behandeln die ganz dringend hätten müssen zu Ende beraten werden Ich denke hier vor allem an zwei Geschäfte, das CO2-Gesetz im Nationalrat und an die Überbrückungsrente, wo der National- und Ständerat in der Einigungskonferenz die finale Lösung gefunden hätten. Die Frühjahrssession ist aber auch traditionell die Session, wo beide Räte über den Bericht vom Bundesrat über seine Arbeit im letzten Jahr diskutieren. Ich hatte dir dabei den Bericht über die Aussenwirtschaftspolitik zu präsentieren. Die Aussenwirtschaftspolitik war auch in einem ganz anderen Segment eminent wichtig, nämlich der Freihandelsvertrag mit den südamerikanischen Staaten, Argentinien, Paraguay, Uruguay und Brasilien. Wir sind der Meinung, dass es zum heutigen Zeitpunkt äh, keine zusätzlichen Massnahmen brauchen. Der Bundesrat soll zuerst alles fertig verhandeln, damit dann im Anschluss das Parlament auf einer guten Grundlage kann entscheiden Ein Wort möchte ich noch zu einem Vorstoß von mir loswerden. Nämlich die Motion, mit der ich eine Gesetzesänderung verlangt habe, dass die IV 50% der Kosten für Epidocs, also Assistenzhund, an junge Menschen zahlen, wo jetzt einstimmig vom Ständerat überwiesen worden ist. Sie geht jetzt an den Nationalrat und wenn alles gut läuft, dann kommen die kranken jungen Menschen, wie eben beispielsweise die Epileptiker, zu einer besseren Unterstützung. Wer meine Arbeit noch vertiefter kennenlernen will, der soll doch einen Blick in meine Newsletter werfen. Für Ihr Interesse danke ich Ihnen ganz recht herzlich und vor allem wünsche ich Ihnen, liebe Luzernerinnen und Luzerner, dass Sie die Gesundheitskrise gut überstehen, bleiben Sie gesund und tun Sie alles, dass auch die anderen gesund bleiben.